आज सुबह तक देश में चार लाख चौवन हजार उनचास लोगों का इम्यूनाइजेशन हो चुका है कोविड 19 वैक्सीन के द्वारा four lakh fifty four thousand odd people have been immunised till early morning today so this does not include the figures of immunisation that is happening as we speak Active cases after seven months have come down to two lakhs and declining. देश में जो active cases की संख्या है ये वो लोग हैं जो अस्पतालों में हैं या घरों में हैं डॉक्टरी निगरानी के अंतर्गत इनकी संख्या दो लाख हो गई है और ये लगातार घट रही है ये सात महीने के बाद हुआ है daily number of deaths is less than 140 after eight months and it is still declining हर दिन जो कोविड से मृत्यु होती हैं वो अब 140 हो गई हैं ये स्थिति आठ महीने के बाद आई है और प्रतिदिन होने वाली कोविड की मृत्यु लगातार घट रही हैं अभी तक जो आंकड़े आए उसमें 0.18 percent is the adverse event following immunisation and 0.002 is the percentage of people who were hospitalized following immunization. These are fairly low, in fact lowest so far as we know in the world in the first